L'estate di casa tutte sono sempre dalla sala DJ faccia guida di setmo sono sotto Novità speciale a tutte fama sempre Movimento, movimento, movimento, movimento, movimento E ti ne sento una mano, tu ne mando a mano, ne bende, ne bende, dove da mamma le papa Litana ici de Vienne. On va taper la main pour lui. Allez, taper, taper, taper tapez la main. Allez, taper, allez, taper tapez, tapez, Le grand libanais de Vienne, il va se ce soir. Nobody il a trop de puissance dans ce corps. Trop de puissance dans ce corps. J'ai trop de respect pour ce monsieur. On dirait un peu la magie le papa va se lever. Tout le monde te regarde, papa. Tout le monde te regarde. On va taper la main pour le père. Tout le monde va taper. Tout le monde va le taper. C'est le papa libanais de Pierre. Il a trop de d'épouses, trop de sous, trop gentil. Distributeur automatique, distributeur automatique. Tout le monde, le père, le tout le monde, le père. Ici même, la maison du bonheur, le PNF. Yeah. Papa, papi, pas. Papi, papi, papi, papi, papi, papi, Oui, papa, papi, pas. Trop d'épisodes dans ce qu'on a regardé un peu de main. Appellation contrôlée. Les bébés. Les bébés. Les bébés. Les bébés. Les bébés. Grande